пожалуйста, еке Ехей. Бір өгіз жүз мың теңгені барып аласың. Бір өгіз жүз мың теңгені келіп аласың. Қайтон. Халық қалаулысы елдің елеулісі қазыналы қария ередеп қанай көкеміздің қостанай есімді сәйгүлігіменен жетісай мына атакент қалашығынан келген Ередеп қанаев көкеміздің атыменен қайтуын нұрыш балуан салса баруын міне қазыналы қария өзі ақын қолшығаш қанабай қажы қалдың ұлы міне шири мұхтар ағамыздың алмаз атты сәйгүлігіменен la салды de salda. Шайхан Хажы көкеміздің, Шайхан Хажы көкеміздің Гәгә есімді міне сәйгүлігінің бел баласы қол бала бұл міне. Баруын арабатты сәйгүлікпенен 100 мың теңге бір салымды, Ордабасы ауданындағы міне екеудің қас шебері жас жамандоз рақымжан жамандоз салыпты